приказна за едно семејство кое се бори со мафијата. Е, крај на светот! Баталија кафаната, ќе направиме нова! За загубата на вербата во животот. Ќе те распарчам и на кучињето. Не разбра! Марш! За предавството, кое го крши срцето. За љубовта, која е посилна од се. Филмот на Антонио Митричевски, Деца на сонцето од 1 октомври. Филмот кој обавезно треба да се види. Посетете го во киносалите низ Македонија.